Hello and welcome friends Microsoft Excel सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में खास क्या होने वाला है यहां पर देख सकते हैं यहां पे कुछ नेम लिखे हुए हैं ऊपर मैंने टाइटल दिया हुआ है नेम इसे मैं एक डिफरेंट कलर में रख देता हूं लाइक यहां पे देखिए ये डिफरेंट कलर तो यहां पे मैंने एक डिफरेंट कलर दे दिया ठीक है आइए देखते हैं यहां पर पहले इसको सिलेक्शन में ले लीजिए आपको केवल सिलेक्शन में लेना है इसको और सिलेक्शन में लेने के बाद हमें एक शॉर्टकट की दबानी है और वो शॉर्टकट की क्या है मैं आपको बताता हूं देखिए करना है सेलेक्ट करने के बाद देखिए जितना पार्ट आप सिलेक्शन में लेंगे जैसे मैंने यहां से राजकुमार से लेना चालू किया है उतना ही पार्ट आपका स्प्लिट होकर आएगा तो देखिए तीन पार्ट में चाहिए दो पार्ट में ये अपने आप सेट कर लेगा तो अभी देखते हैं कैसे करेगा तो आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से अल्ट ठीक है फिर प्रेस करना है ए फिर प्रेस करना है ई e। तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये convert text to columns wizard open हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है डी लिमिट ठीक है और यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए आप ठीक है स्पेस दिया हुआ है हमने दो नेम्स के बीच में तो यहां पर देख सकते हैं नीचे दिखा रहा है कि किस तरीके से ये आएगा ठीक है और बस नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए आप ये देखिए ये नेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया एक बार और और अब यहां से हम इसको कर देंगे फिनिश तो जैसे ही फिनिश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से नाम दिया गया है उसी हिसाब से ये अलग अलग कॉलम्स में आ गया है तो ये अर्थ के साथ आपको ए और ई e प्रेस करना है और ये काम आप कर पाएंगे बहुत ही ज्यादा इजिली तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं thank you for watching this video